Очень много пизда! в этом моде есть также вертолет, но боже, как же мы управлять, я не понимаю, что происходит. Oh,